Хочете презентувати свій блокчейн проект? 7030 Studio це 5 років досвіду та більше тисячі створених анімаційних відео, які пояснюють складне, викликають довіру та залучають інвестиції. Заходьте на 7030.studio просто зараз або пишіть нам в Telegram 7030 Studio – відеопрезентації для блокчейн проектів.